Песня про друга. Торба накручен. Только вот чуть-чуть выучил слова. Вот. Аккорды беру, кстати, аккорды будут под видео. А, и если что, если вдруг кто-то не найдет, то аккорды на сайте HM6. Вот, я все там аккорды беру. Такая реклама но ну, мне вообще пофигу. Э, короче, HM6. Нормальный сайт такой, там не всегда правильно аккорды, ну, большинство там нормально вообще аккордов. Итак, песня про друга. Перестал, и снова сыпет снег, тебе и для меня, для всех. В доме всех песков пустыни не узнать им его имя, им сгорать под солнцем злющим, обжигающим, плюющим, А прогноз радио и теле в самом деле Здесь снова сыпет снег Для тебя недели, а у нас как две недели Не вылазим мы с постели поцелуями на деле Торопить весну хотели в самом деле Здесь снова сыпет снег Для тебя тот, кто самый нужный, самый северный и южный, самый ищущий, пропащий, самый друг мой настоящий. Не увидел больше снега, он вчера ушел на небо, там влюбился и остался. Вездеход его сломался, снег то шел, то прекращался бился в окна, разбивался, он то плакал, то смеялся, улыбался, улыбался, попрощался. И снова снег пошел. Изменился мир и хорошо. светлым Только нафиг он не сдался Лучше вдруг со мной остался Потерялся я Прекратился бег Перестал И снова И снова сыпет снег